Aku paling marah di Malu sih mana pesu pesu. 제와 그제와 아무도 앞에서 떠나 마대한 무거운 거고 마마마마 Soleado premiado y encanadísimo No hagamos un monstruo magui Cansar a pirricipo Tu amor

toma te y un mocopó Malala marara aquí suando que se te aquí tu goma Malala, malaro aquí suando que se te aquí Baru أهل